Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kasya ako, kasya. Kasya kami? Paano mo na lang din? Yan, basa niya. O, oh, ganyan lang ako. One, one, two, oh, three. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Solo mo kayo. Solo mo kayo. Can you miss my Eh, support mo to. Ay, wakak at kagawa. may to? Ate Lili. <laughs> Happy birthday, Ate. Happy birthday daw. Thank you. Yan. Video. <laughs> Emily. Hi, Ate Emily. Sakay niya niya. Hi, Ate. Halika, kumain tayo. Hello, hello, hello. Happy birthday. Magkano? Ano ba yan? Dapat naglalay. Nice diet na mag-life. Oo, linis-linis lang. Sige! Sayaw na. Mamaya nag-invite. Si Kalilay. Ngayon ka-play-play. Kasi isa, ina. Ashrafi Tower. Ano ba yan? Pasensya na po. May mga video pa. May mga video pa lang. Basta-basta na. Oh, ano siya? Pero kailangan yung sa ano yung attention mo. Meron kung paano-ano kalaki. Oo, yung full time. Yun lang ginagawa mo ako. Pinagyan ako sa isang pila mga pidang. Pidang, no, yun lang ang ginagawa. Sa TikTok. Mga TikTokers. Mga TikTokers. Kala mo yung TikTok ang kakalalugan. Nalun. Nalun. Nalun. Naka, Nag-live ako po Dito sa... sabi, Lady Red kasi yung ano pangalan ko kanya. Ano, kasi dapat yung nakakulag yung gawa ko. Dito na lang yung gawa ko. Pababa rin ako muna dyan. Kain muna. Ikaw, dalawa kayong kumakain. Oo, pero parang sa sabi na isang